愛ごと包まれながら書きかけた文字にじんだわけを目を覚まして空白に